元祖台湾ラーメン店さん、えー、2015年以来ずっと戦友でございます大堀ささんですおしんちゃんこと大堀あですよろしくお願いしますイエーイ激辛の対決をしたいと思いますスタート台湾でゆっくりもぐらがツン お調子モグラがズンズンやんちゃなモグラがズンズンズンどうもマックスです <laughs> はいえっ、ー、と本日私、えー、練馬区は、えーと、石神井公園駅より徒歩3分ぐらいのところにございますこちら元祖台湾ラーメン店さん 僕以前ね僕のメインのチャンネルで動画を上げさせていただいたんですけれども上げさせたたたたた激辛のメニューがすごい豊富と、はい、で台湾ラーメンなんですよただ僕が一人で激辛を食べてうごうごしてても面白くないだろうスペシャルなゲストをお呼びしております僕とのお付き合いはもう4年目になるんですかね2015年以来ずっと戦友でございます今日わざわざ新潟からお越しいただきましてありがとうございます大越彩さんですありがとうございます どうもはじめましてサムライイーティングご視聴の皆さん新潟出身新潟在住ご当地大食いタレント YouTuber おしんちゃんこと小口愛ですよろしくお願いしますイエーイはいえただいまサムライイーティングのチャンネルではですね結構最近女性のフードファイターとかの方にコラボ多くなってきてるんですけれども、はい、衣装をちょっとねどんな衣装を着てほしいとかっていうのを 募集してみようかなと思っておりますいいですね例えばジョーさんくのいちですとか、うん、お姫様とかいろいろあるじゃないですかいいですね一応テーマは和サムライティングなんで海外の視聴者さんに向けてるチャンネルなんで、はい、テーマは和で女性の、えー、対戦相手とか共演の方に来てほしい、えー、リクエストもしございましたらコメント欄の方に、はい、カキ書キしていただけると嬉しいなと思っております、はい、なんか私和風メイドとか見てみたいです和風ファミレスとかみたいな そういうのじゃあリクエストしてやってくれるんですかうんあちょちょっといいですか、はい、もう正直言っていいちょっと興奮したなるほど今回はですねおしんちゃんをお迎えして激辛の対決をしたいと思います、うん、ポイント制になってるんですよもう見せちゃいますけど、はい、そしては辛さなしアメリカン台湾イタリアンスーパーってこう あるんですけれどだんだんこう辛さのレベル上がっていくんですねはいはいはい辛くなるほど高ポイントそうです時間を1時間というふうに決めさせていただいてポイントが最終的に60分経った時点で多い方の勝ちとなるほどたくさん食べた方が勝ちとかではなくはいポイントが高い方が勝ちとそうですだからでも今回結構心理戦になると思うんですよああはいはいはいスープはね飲まなくていい だけどあの具は残しちゃいけないんで食べ終わったと思ったらお互いにちょっとごめんねって言ってこ完食したからちょっと見てって言ってお互いが OK っていう感じの、えー、ジャッジスタイルで、うん、最初の一杯はもう今決めちゃおうと思いますもうこれ駆け引きなんで、うん、先ほどもあの説明したあの125710のポイント、ね、あるんであの好きな方選んでください先に僕の出方見えるかそれとも自分から言っちゃうか出方見たいです見ます わかりましたじゃあ僕はえー、決まりました、はい、僕はアメリカンでいきますファーストオーダーおアメリカン2ポイントのアメリカンですねじゃあ私は対抗して、うん、台湾ラーメンいきますしんちゃん台湾ラーメンいきなり3ポイントつけられた、ね、一番人気っていうからそれほどだと思うんだよねこれが心理戦か言っていいですか、はい、多分僕マジで勝つと思います本当っすか、うん、自信がある本当っすかおじんちゃん自信あります 自信あります今回初勝利を収めたいと思います60分後の結果をお楽しみに、まあ、おしんちゃんとも話話してて知ってるんですけど、はい、なんとここの上がある <laughs> この辺もちょっとお楽しみにしていただければいやねそんなルールとかもうどうでもいいんですよ <laughs> 今日何をやるかとかもね、要は、あなたは何を目標に生きてるのかってことだよそれが一番大事だ急に深くなりましたそりゃそうでしょう じゃああなた何を目標に生きてるんですか日々何をモチベーションに生きてるんですかあ言えないはい失格 <laughs> おしんあじゃあ僕から言いますね僕は世界一のフードファイターになりたいホットドッグの大会で優勝したいそれだけおじいちゃんは美味しいものがいっぱい食べたいですシンプルシンプルですねこうやって物事をはっきり言える人は夢叶えますよあなたみたいな人は叶えられないおっしゃる通りなんですけどすみませんあの侍というのは何の関係ない ってみようないのかやめようグダグダグダグダそれではもろもろのメインがあメインじゃねなんてそれではもろもろのご用意が整いましたので、はい、これから始めたいと思うんですけれども、はい、一応ルールの補足なんですけれど、はい、これあのスープ飲まなくていい、あのさっき言ったみたいにそのでお互いに確認してもらうプラスなんですけれどあのトッピングっていうのがあるんですよあのアイスとかそれはもう全然いくらでも自由に頼んでいただいて お飲み物も自由にはい私も早速こんなアイスもあるんでね5秒前4321スタートいただきますマスしゃ負けないぞでも絶対勝つからすいません黒茶くださいはい黒 <laughs> まずは星2の <laughs> ちょっと割り箸の割り方下手でちょっと泣いてますよ <laughs> 中にハマってますよ彼女は早くいやでも食べられるのゲホゲホするけど食べられます食べられます何何今日悪役キャラなんですか全ては作戦なるほどちなみに今のところ僕の作戦通りですおおえどんな作戦なんだろう全然わかんない僕はでも激辛はね最初が一番大事だと思ってる でも1杯目で3点差つくんだよこれ1杯目で1杯目で3点差つくんだよそうですね <laughs> 確かに今鈴木さんは2ポイントでしんちゃんさんは5ポイントで3点差ついてますいいたただああはいはい、戦いだったんで味はスイッチオフにしたんですけど、うん、普通にいただむちゃくちゃうまいですね本当にむちゃくちゃうまいマジで 当にあの俺なんならあのおじやにしたいレベルなんですよいらない話さ入ってる鶏肉からもすごい旨味がそうなんだよね肉のねニラもまた効いてて美しいすいません僕次台湾でお願いします、はい、お私も次台湾お願いします、はい 私鈴木さん何今日悪役キャラなんですか何何何何やばいな台台湾台湾食べ続けられたらすごい天気もしかしてこれも鈴木さんの作戦かもしれないですね悪役っぽい鈴木さんいたらなんか俺すげえおしんちゃんさんを応援したくなるでしょ、うちょっと ます 点で今日の社長決まっておー、 <laughs> 何今日なんかいようでバチバチってすか今日正直すごい楽しんでる今お願い大丈夫おじいちゃんアイスとか行った方がいいんじゃないマジでまだ大まだ大丈夫おじいちゃん大丈夫大丈夫まだ大丈夫はい OK です ありえないレベルで黄身をベロに乗っけてから食べるとありえないレベルで辛みが効くへえあ本当に多びっくりするとうよ次のいいですかイタリアンおお上げてきたちょっと待ってなんか私あのずっと辛さない食べると思ってたんだけどいや僕も正直鈴木さん、えたくさん辛さないやつ それが辛いのって結構得意ではない基本的にものすごい苦手なんですけど日によるんですよもうってことは今日は大丈夫な時はたまにあるんですよはいはいハバネロとかもまあく辛いけど食えるなって時は時がありますじゃあ今日結構調子いい日ですかうん今のところは悪くないですね辛さレベル黒ーロンお願いします、はい れなかったらゼロポイントですからね確かに確かにそこで止まったらもう終わりすみませんあのいいタイミングでちょっとくだけすみませんお願いしますこれは文句つけがないはいありがとうございますチェックしちゃうとなんかいいですねはい。ええー その上のその唐辛子の種のビジュアルが。じゃあ僕バニラアイスと抹茶アイスください。はい。いやなんかさっきからなんか隣で美味しいもの頼まれると思ったら私もバニラアイスお願いします。 <laughs> バニラアイス二つと抹茶が一つで何このゆるい絵。可愛いでしょ。あ。 この時点で分かりますけどもう匂いが全然違う、そんな違いますこれはちょっとね痛いやつだイタリアンイタリアポイント7ですもねまあ侍のね辛いのはね、うん、じゃあ参考までに大丈夫参考までちょっと違う、ね、これもう香りがやばいやつです香りが違います香りがやばいやつ吸っちゃダメなやつですね編集大変ですからね <laughs> 侍とは辛いのに強くないといやダメだダメだダメだ絶対まずいことなんじゃん侍ってのは辛いのに強くないとすいません、はい、味玉三つくださいあとパクチーも一つお願いします赤身が違いますねもう匂いの質が違うこちらバニラアイスになりますはいありがとうございます 好きなとこ 願いしますイタリアンって多分結構死ぬと思うこれで一ポイント俺が負けてるそうですねですよね作戦通りですかちょっと作戦通りのつもりだったんですけど一ポイントずれちゃいました俺のイメージはここで同点にいってるイメージだったんですけど りがとうございますお助けアイテムでも何でもないです僕の中で食べたいから頼んだあそうなんですか握手あ、チェック。ごめんなさいね、すません。すみません、紛らわして。あ、もう全く、全くもうまだでございます。ありがとうございます。まはい、失礼します。 れ持ってるから色違うよね色がもう茶色と赤って感じだよね全然違うああ残り40分っと僕次スーパーイタリアンお願いしますマジで マジでイタリアも結構辛いの黒ウーロン茶中ごめんなさいちょっとチェックお願いしはいすごっですあ、りがとうございますあ、まままあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ 玉三つと、チャーシュー別皿でお願いします、あんまり匂いは変わらないです見た目もまあちょっと唐辛子の量いい感じするんですけど、やっ先ほどのご主人がおっしゃった唐辛子のあの種類が変わってなるほど普通の赤唐辛子じゃなくてジョロキアを使用してるジョロキアが僕のベロに合うか合わないか 赤さも確かに違う感じするですね もうないん とあの冷たくないお水いただいていいですか、はい、ちなみにギネス食べたら何ポイントとかしませんかお今何とおっしゃいましたギネスとおっしゃいましたマジでそうですこのここがあるさんギネスってやつなんですよこれはもうだってあと残り 34分あるから今ここでギネス食べ食べるしないともう勝てない気がするいやでも辛さのためにありがとうございますマックスですよねお水失礼しますはいすみませんギネスって、はい、スーパーイタリアンの何倍ですか辛さ約ですけど20倍近いじゃあ 20P だあ分かったじゃあスーパーイタリアンお願いします おおおおおギネス、段階じゃあ、どうしますギネス正直入れると思ってなかったらポイント考えてなかったんですけどどうしますポイントみんなとご主が20倍と思ったんで20ポイントわかりましたいやでもわかんないですよもしかしたらすごい相性良くゃサクサいくかもしれません、まえすいませんまだ間に合いました。はい ギネスギネスいきますマジでこれしかもう勝つ手段はこれしかマジでギャンブルのギャンブルの勝つやり方と一緒ですよねもう倍か倍やる負けたらその倍やるまあ資金がないとできないでもこれでちょうど30分だからこのトライでもありますよねえー、 <laughs> マジか20ポイント お願いしますギネス行っといたらもうあとこのタイミングしかない時間的にすごい勝負お食事ですすごいでございますすごい勝負になってきたこの展開誰が予想しました多分ね、侍クルー含めお店の タッフさんも含め多分全員この展開を予想してなかったと思う何も想像してなかっただってポイントすら用意してなかったこれが大越さとマックスです、だってマックスさんがスーパーイタリアとか行からもうね4年前からずっとこのノリです、僕 なんか刺さってるこれやばいねなんか刺さってるしあ、いけそうな気がするこれもいけるんじゃないですかあああ、でも鼻にくる匂いが香りがえ、じゃああれありますかレンゲのあの網の方あ、網ありますこちらが新規熱です。今日は時間も限られているので、早速行ってみたいと思います。 っゃってるってにはならないけど、ならないんど。名誉。あ、いけるいけるいけるいけるいける。マジで？いける。ちょっと待っていけるって。すみません、味玉四つお願いします。味玉5個ください何 <laughs> でそこで1個買おうとしたんですか <laughs> 悔しいか悔しいんだ味玉あと残り3つになります <laughs> じゃあその3つは譲りましょうおじいちゃんにいやあのその頼まれたので残りあ了解です これ配数って今何倍差なんですかちなみに点数じゃなくて俺の方が1杯多いのかないや一緒です一緒ああのこの時点で一緒今の時点で一緒配数で言ったら3倍ですもんね通算1個リードになるのかなそれで4杯達成ですかねそういうことわかりま計算取るおおそうです取るの すいません僕も新ギネスお願いしますマジで <laughs> マジかでも完食しないとポイントなんですよあ、待って待って私最初から新ギネスいけばこれいけるいけるマジかえどういうことこの二人はいはいえ何その後半のなんかミトロ発射みたいなやつ知る人と知るみたいな感じがなんで汗が急になんで後半でその元気出るの 俺今すげえ心折られたんだけど <laughs> いや折られるでしょいきなりこれいけるいけるってえー、って作戦かもしれないですよあ確かに作戦かもしれないですなるほどねメンタルをねやっつけるねじゃあまあ俺はブレずにいこう分かんないけど本当にゲネスでいいのお本当にゲネスでいいのうんちょっと正直ね食べてみたいっていう気持ちが強いありがとうございます、うん、 <laughs> 皿がちげえの違うピザみたいにしてる <laughs> 本当ですね本当にギネスですかはい、うん、あ新星ギネスお願いします正式名称ねはい寸断広スタイルですね口面は大丈夫だったんだけど。でで。オッケーです。頭が 懐かしいなここまで来たら負けれないでしょお互いいやすごいなワクワクしてどっちかって僕の中でアイスは口の中というよりは胃の中をちょっと ああフレッシュなるほどなるほど今ご主人新星ビネス作って新星ビネスなの新ギネス、あ、あの新ってあの星を入れてるだけですああ新ギネス新ギネスすげえ真面目に聞いちゃったこれアイスいいねいいですかバニラ3でお願いします3もやるんだバニラアイス3つです バイタンの前情報と違うんですけどマックスさん辛いの全然ダメって <laughs> 僕もそう聞いてたんですけどね今まで嘘ついてたかもしれないですね確かに絶対辛くなっこれねずっと食べない口の周り痛えわやばいでももしかしたらカナダに一皮向けてきたからああ確かズル向け多いですねズル向け入るよカナダでズル向け渋谷でズル向け 尺字で尺字でぼちぼちいいですねイスお願いしますもうなくなっててもねいやでもやばいやばいやばいやばいアイスこれスリー分です顔がめっちゃ赤い痛い痛い痛いお酒入ってるような感じするぐらい顔がね、うん 痛い痛い痛いしんちゃんが大丈夫って言ったのがすごく気になるんだよあこれいけるみたいな一口目はやっぱりいける気がするんだけど後からパターンか蓄積が半端ない、うん、あの胃の痛みとか大丈夫ですか胃は大丈夫うちやばかった本当でストップはい、ありました このこのこれこの青唐も食べて初めて完食ですよねそうですねはいでも青唐はお口直しえどういうこと青唐 <laughs> でなぬあとでだね。なんか嫌なことでもあったんすかってぐらい涙目なんですけど大丈夫です あでもねこんだけアイス食べても胃がちょっとああ熱くなってきたのを感じるでもねこれもすごい辛いんだけど辛みにも負けないうまさうまみがあるからまだいけるこの余裕ですよ <laughs> 僕にその余裕はないこれ20ポイント にぐらい苦いこれは辛いじゃないもん僕キャロライナリーパー食べた時あるんですけどこれの味に似てたまさにキャロライナリーパーあこれキャロライナですか、はい、おキャロライナなんで今一緒に Do you remember me? おキャロライナ i なんかあのまずいも入ってます、 <laughs> 決まっちゃった。決まっちゃった。決まっちゃった。パキーンつってバケバキあもういいね。 <laughs> ああ胃が痛くなってきたなこれ限界が近づいてきてるな 食べきれればまた、まあ、鈴木さんがその後追加でいくかもしれないですけどこの心理戦です鈴木さんもうスーパーイタリアンあギネスなくなりそうなんでえっとこのあよし私もこれのめよし、えっと、ここのプッコチ食べないといけないんでしたっけそうですそうですかね台湾ラーメンだと負ける、ま、負けるんです台湾ラーメンだと2個は必要です最低でも鈴木さん食べき 頼む可能性があるから今9ポイント差があります食べきった場合です9ポイント差で負けますスーパーイタリアお願いしますマジえ残り18分ですからねまず黒ウロンとぬるい水くださいはい何分切りました今16分そろそろ16分切ります残り16分 まこれやべえなギネスくださいえ マジで言ってんすか さんが次の食べきれなかった場合、鈴木さんの負け。鈴木さん、両方お二人が食べきった場合は鈴木さんの勝ちです。こういうのが見たかったんでしょ知ってんだよ私う最後ギネスじゃないかったですねアメリカンでもちょっとこやっぱ侍なちょっと待ってください俺はマックス鈴木である前に侍なんですよ 消えられることないんですよ、かに、アイス早くくれ早くくれわかるわかるわかるわかるなんかアイスないと

44対35でもしんちゃんさんがスーパーイタリアン食べるとしんちゃんさんに逆転する鈴木さんがそれを食べれないからといったところで残り11分切りました ちゃった。ました。美味しそう。ホもう <laughs> がベホか、ベホかなくなってきた。回復量が追いつかない。ああ、てかこれバニラのがいい。あ、そうなんですか。これチョコやべえ、しくった食っちゃう。 <laughs> <laughs> バニラの方が良かったです。 残り1分切りました残ったのは全部ゴリちゃんが食べるんでマジでちょっと待っていやそんな顔されたら食べるしかないけどちょっとその顔は今ひよやと思うお願いしますすげえ涙目でもうるうるしたね 力マニアはね、うん、このね多分ねギネスを食べ終わった後におじやくださいって言うなだいかれちゃうよこれおじや食べた人いますいや、てすギネスの前にやってた普通のギネスない。どっちが辛いですか、新ギネス全然新ギネス。 激辛 YouTuber を勝てなくなりますよ、鈴木さんに。本当です もう声果終わっちゃって誰が分かるんですもうおおおおじおじんおじんちゃんになりまおじんちゃん残り2分45秒です3分切りました ーバニラお願いします。はい 激辛大食いの大会あったら優勝できるよ新境地、目の前で信じられない光景が 눈이 뚫리네 잠깐 アクセル もらってもいいですか。はい。すみません、ちょっともう唐辛子がいけない。なくしたもうこれオッケーでしょ。う。しんちゃんが十五ポイント。十五ポイント。台湾台湾台湾系ですよね。マックス鈴木が64ポイント。ほう。 台湾、はい、イタリア、はい、スーパーイタリアでギネスとってもう一度ギネス、うん、6杯はいあ全然全然ウーロン茶6杯、うん、味玉17個マドリシャーシューにパクチーとアイスが27個めちゃくとるやんけ <laughs> バニラください耳が遠くなってきたそうそうそうそう寒い寒かったり痛かった 疲れ様でしたまあそのバニラを食べないと、うん、無理なんです食べながらすみません口の中にバニラいないと死にそうだよねまず今日はありがとうございましたうんなことこの体調がねこれ以上いっちゃうとあれなんで、まあ、良い子は真似しないでください、はい、そうですね本気のと辛いのだったら勝てると思ったんですけど声やばいなタックスさんが想像以上でこれ2杯いくって やばすぎるありがとうございました。ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良いと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私の動画も見てください。